άσκηση 973 μας δίνεται ένα χάλκινο κινητικό σήμα που έχει μήκος L 50 μέτρα και ακτίνα διατομής R 0,1 μέτρα. Μας ζητείτε να υπολογίσουμε το εμβαδό της διατομής του σήματος και την αντίστασή του. Η διατομή του σήματος είναι κυκλική, επομένως το εμβαδό της αρνείται από τη σχέση α ίσον πυρό τετράγωνο, όπου R η ακτίνα της με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών και μετά από πράξη δείσουν τελικά ότι α είναι ίσο με 0,0316 τετραγωνικά μέτρα. Όπω έχουμε μάθει από τη θεωρία, η αντίσταση του χάλκινου θα δίνεται από τη σχέση R ίσον ρο χαλκού επί L προς α. Με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών έχουμε 1,72 επί 10 8 επί 50 προς 316 επί 10 σημείων 4. Τελικά βρίσκουμε ότι η αντίσταση του χάλκινου αγωγού θα είναι 27 επί 10 σημείων 6 Ω.